Chop boys. Yeah. Shadow. Yeah, yeah, yeah. Cash the yeah. music. Yeah, yeah, yeah, yeah. We look good. We stay yeah, up, Yeah. Look at her life, how we back nick mpaka utazani, hatuna loot? Look at her style, for dance wewe utazani, lose usifade. Look at your life, kama so gangster ukizuba. Look at her style, what do you think? You chin Louis V on white. Look at your life, look, look, then look at your life, look at your life, look at your life, nigga. Look at your life, look at your life. pata pata pote yeah. pata pote pata pata pote yeah. pata pote hey. tukisha pata huwa tunapote pata pote kap tukipata demu huwa tunapote pata pote hey. Eh. pata pata pote yeah. pata pote pata pata pote hey. pata pote tukisha pata huwa tunapote pata pote hey. Rap tukipata dem huwa tunapotea hey, pata potea hey. Niko good omeguu juu chini hulu if you fight Asa bad bitch uwe good juu vaa tu kishati I'm gonna show you a lesson cause all we are human being I mean full kukesha night well sio club oh, yeah. tutatoboa kapopo yani bad uh-huh. hakuna uh -huh no vati no. ukitustishi na kuributi tuna tunakuinjia gani soma nati mtani kwenu kuna kuwa kibicha dhamu miguu juu soma buti niga what you expect hello what is next what? kumaliza crate yeah. sikosagin kibet oh, no. today my wallet is lit lit oh, yeah. what damn can I make you wet god damn can I make you sweat but bitch can you suck my dick Look at your life, how unique, back on the sun. Hatuna luti, look at the style Tunapodance, we utazani, ndiwezi Klabu tukipata pata potea hey, pata potea ukifosi zangu taja potea pata potea pata potea nikipata pene nitajatokea nitajatokea pata potea ukali kulaga kupata muzea hey, muzea watapotea maraza utamu sukali kolea sukali kolea mambo ni moto faya yani kila kitu na kugea hebu sogea ulifosi za kutana asa mbona leo unagongea utapotea vitu ni vingi vingi mambo mengi nika utapotea hebu sogea watakajua nimevaa shii ngapi otea watapotea iko ya wana ya kuja kwa woga iko ya wana kuvuta kwa wuda nishagombana na watu kuoga nishakufanya unanita kimoda kupo na watu analiwa viboga eti kisa kutupa kwa boda kupo kwa chawa kutupa kwa mboga wataka lamba utamu uroda utapotea pata potea pata pata pote yeyo pata pote pata pata pote yeyo pata pote tukisha pata wawa tunapote pata pote klap tukipata demu huwa tunapote pata pote hey.